hiyo picha ya Diamond. Unaona? Hii hapa hii. Kweli Chibu ulichagua yenye kofia? Ndio, kuna tatu hapa, na nyingine hapa hii. Hii hapa ndo ndo tatu nyingine nilochoa shingoni. Nikabidi nipande gari na nilipopanda gari nilipotea, nilipitiliza nikaenda mpaka Mbande huko. Unaona? Maana nilipitiwa na usingizi kwenye gari. Sasa Diamond alivyogeuka hivi alikuwa alikuwa na emba alivogeuka hivyo kasa huyu kama ana kamera nimuliki mimi anamulika anamulika nani yuko chini. Kwa hiyo alivangalia hivi naika ona hapa WCB. Oh WCB for life nini mdogo wangu vipi? Nikamwambia poa brother nakukubali nikampigia saluti. Akasema njoo juu, panda juu, panda juu. Kuhusu kubadili dini ulimwambia lini? nimtumia mpaka picha. Kwa sababu hizo picha zipo mtandaoni, zipo zipo kote kote, nikatumia mpaka picha. Nilibadili dini kwa ajili ya Diamond. Nilimwambia akasema Kutokana na ukubwa wa tukio lenyewe, dunia nzima ilijua nini ambacho kiliendelea. Na kabla hatujaingia zaidi katika mkasa, tunaye brother hapa Majaliwa Platinums. baada ya kuichora tatuu ya Diamond na kupewa zawadi ya shilingi milioni moja. Kuna mkasa mwingine ambao uliibuka kwenye maisha yake. Siku ya leo tunakwenda kujua kabla na baada na mpaka sasa kinachoendelea, ila kabla nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa kuupoteza, bofya subscribe subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, natambua unajua na unasubiri kwa hamu kubwa sehemu ya pili au pati 2 ya mkasa wa mama mkombozi aliyekuwa Freemason na kupoteza uwezo wa kuongea katikati ya interview na Tiki TV alipokuwa akitoa story au akitoa siri za Freemason. Kaa mkao wa kula kwa sababu unakwenda kujua kitu kipya hivi karibuni. Hakikisha ume turn on notification ili uweze kupata update na pia uwe umesubscribe. Tunakwenda kwa Majaliwa Platinums, mambo vipi? Vipi? Poa. Hongera kwa majukumu mzee. Asante sana bro. Hivi jina halisi ni nani? Jina langu ni Majaliwa tu ile. Majaliwa nani? Majaliwa Juma. Majaliwa Juma. Ndio. Umri wako? Miaka kumi na ah, miaka ishirini. <laughs> miaka ishirini imefika lini? Miaka mimi nimezaliwa elfu mbili. Mm. Yes, mpaka mpaka leo ina miaka ishirini na moja yani. Ulizaliwa wapi mzee? Nimezaliwa Kigoma. Dar es Salaam kwa mara ya kwanza baada ya kuzaliwa tu, tuweze kujua historia yako kwa ufupi, kutokea Kigoma mpaka ukajikuta upo Dar. Kutoka Kigoma mpaka kuja Dar, mimi nilikuwa nafanya kazi za kusajili laini. Kuna rafiki yangu alikuwa achatangulia hapa Dar es Salaam. Of course alipofika hapa akawa ananipigia mimi simu, oh, njoo Dar es Salaam, natokea utotoni mpaka mpaka mpaka ukubwani mimi nilikuwa shabiki tu wa Diamond. Kwa hiyo akaniambia Diamond huko yupo, sio unajua zile. Akasema kweli nikija huko ndamuona Diamond. Akasema ndio kija huko namuona, mbona sisi tupo naye kila siku? Akawa ananishawishi bwana. Ikabidi mimi nitoke mkoani nije Dar es Salaam. Ya, ilikuwa 2018. Umezaliwa 2000 mpaka 2018 ndo nakuja Dar es Salaam hapa tunaongea 2021. Kuanzia 2000 mpaka kabla ya kuja Dar es Salaam, elimu yako, maisha yako kule Kigoma yalikuwaje na nini? Kiukweli maisha yangu nilikuwa na shida na mama yangu kwa sababu faza kashafariki. Maisha yalikuwa ni ya kawaida, sio mazuri sana. Yes. Na mimi siku kusoma. Yeah. Hata darasa moja. Nimesoma mpaka hadi darasa la pili. Tu. Ndio. Lakini haijakuzuia kufanya mambo yako mengine. Haijanizuia kwa sababu mimi mimi ni, ni mtoto wa yatima na nilikuwa na najituma sana kutafuta pesa kumsaidia mamangu Hivyo bwana. Kwa mama yako mtoto wangapi? Mimi niko peke yangu. Mpaka leo? Hamna, mimi niko peke yangu kwa mama yangu na yangu. Ila kuna kuna wadogo zangu wengine kwa baba mwingine. Ah, kwa hiyo mama, we ni mtoto pekee kwa mama? Ndio. Ni matukio gani ambayo unayakumbuka kwa kipindi kile ambacho unakuwa bila malezi ya baba katika hustling ili familia iweze, mama aendelee kukaa vizuri na maisha mengine yaendelee? Kiukweli sikutambua mambo mengi kwa sababu nilikuwa naishi na wajomba zangu, walikuwa wanatusupport ya Ivan ndio ilivyokuwa siku ambayo hutoisahau kabisa kwa kipindi kile ukiwa unaishi kule kabla ya kuja Dar es Salaam ilikuwaje? Kitu ambacho siwezi kusahau ni mamangu mimi alikuwa nisi sana nisije Dar es Salaam. Maana ila nilitoka nilitoka Kigoma kuja da nilitoroka, nilitumia njia ya kutoroka, nikaja Dar es Salaam. Hicho siwezi kukisahau kwa sababu mamangu alikuwa apendi mimi uje wangu kuda. Kwa nini alikuwa hataki uje Dar? maana story kiasi ukiwa upo mkoani kama upo mkoani unakuwa una unapewa story kwamba Dar es Salaam kuna kuna maisha kiuni, ukienda daa unapotea ya hivyo, ilikuwa hivyo. Kwa mama alikuwa apendi uje daa kwa mapenzi tu ya mwanawe asije kupotea Dar es Salaam. ndio ilikuwa hivyo, ila mimi nimekuja Dar es Salaam kwa, kwa niaba tu ya kukutana na Diamond. Sawa uka, ukapanga mpango wa kutoroka. Njama zilichukua muda gani mpaka ukafanikiwa na ikawaje safari nzima mpaka unafika Dar? kwa sababu mimi nilikuwa sio kwamba nalindwa sana, nilichukua kama muda wa miezi mitatu hivi, najifikiria jinsi gani ya kutoka kwa mama kuja Dar es Salaam kujitegemea mwenyewe maisha yangu yeah. Ila ilipofika muda nilitoroka, nikapanda gari nikaja Dar. Ulitorokaje? Yani ulimeki pesa, uliiba pesa, ulipewa pesa au ulipewa lifti? sikuiba pesa wala sikumeki pesa. Nilikuwa nafanya kazi, nilipopata mshahara wangu nikapanda nikakata na, nikakata tiketi nikaja Dar es Salaam. Kipindi hicho ulikuwa unafanya kazi gani kule? Mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya Halotel. Ya, Yeah, us yeah, kusajili line. Kumbe usajili line umeanzia mkoani kumbe? Ndio. Dar es Salaam ulipofika ukaendeleza au ikawaje? Kwanza siku ambayo unafika Dar es Salaam ulifikia wapi siku hiyo na ilikuwaje? Mimi nilipofika Dar es Salaam mara kwanza nafika Ubungo kuna rafiki yangu ndo aliniita da Nilipofika Ubongo nikampigia simu, nimefika, akaniambia panda gari uje Mbagala. Nilikuwa sipajui Mbagala wapi na nasikiaga tu kwenye TV na kwenye redio Mbagala Mbagala. Ikabidi nipande gari na nilipopanda gari nilipotea, nilipitiliza nikaenda mpaka Mbande huko. Unaona? Maana nilipitwa na usingizi kwenye gari. Ikabidi nirudi tena, nirudi Mbagala hapa Kizuiani. Nilipofika hapa ndo akanifuata mwenyeji wangu nikaenda mpaka mtaani. Mtaani pale nimekaa wiki moja baadaye wiki moja nikawa naumwa. Nilikuwa sina uzoefu wote na mji huu. Uh, yule rafiki yangu akanikataa. Alivyonikataa akaniambia jitegemee maisha yako. Huku sina pesa, sina nini. Unaona? Ikabidi nimpigie bibi mkubwa simu nimwambie kwamba nipo Dar es Salaam ila maisha yangu sio mazuri sasa hivi nahitaji kurudi. Unaona? Ila alistuka sana kwa sababu alijua mimi nipo kazini kumbe ni, tayari nishakuja da. Mwana Ilinichukua ilinichukua ili muda sana mpaka bibi mkubwa kunielewa. Yes. Kwa alipokuelewa ikawaje? alionielewa akanitumia nauli nirudi Kigoma. Nilipotaka kurudi kuna, kuna watu nilikutana nao kabla ya, ku, ya, kufikia, ya kumfikia mwenyeji wangu wakaniambia usirudi usirudi mkoani tena kwa sababu ushakuja huko kutafuta, usirudi mkoani. Kwa sababu gani? Hapo ulipofika kuna ndugu zako, kuna mama zako, kuna shangazi zako, kwa hiyo hapo utaishi vizuri tu, usijali. Mimi kuna mtu alini, alinichukua nikaenda kukaa kwake kama siku mbili, akanitafutia kazi, maisha yangu akawa naenda hivyo. Alikutafutia kazi gani na ikawaje? mimi nilikuwa nafanya kazi ya nilikuwa na, nafuga kuku wa kizungu broiler. Yes, hivyo. Um, nilipofanya kazi ile pale nikawa nalipwa shilingi laki moja na nusu kwa mwezi mmoja. Nilifanya kazi kama miezi miwili hivi. Nilipokuwa nafanya kazi yule mwenyeji wangu tena alinipokea pada nikawa nampa hela nifazie mimi nilipokuwa nampa ile pesa, tena ile pesa nilipokuwa nampa mimi akawa anatumia mambo yake. Kwa hiyo nilikwenda kufanya kazi kule, niliporudi nikasema hela yangu ipo kule, nikienda kule nitapanga chumba, nitafanya mambo yangu mengine. Ile hela tayari kashatumia. Kwa hiyo nilipokuja huko nikakuta hela kashatumia tayari. Akaniambia mimi hela nimecheza nime mchezo, subiri nipate hela kwenye mchezo ndio nitakupa utapanga. Kwa hiyo maisha yangu yalikuwa magumu sana, umeona. Huyo mwenyeji wako ni yule aliyekufukuza baada ya siku chache ulipoumwa baada ya kuja daa mara ya kwanza au ni mwingine? Huyo alikuwa ni mwingine ambaye alinishauri usiende mkoani kwa sababu hapa ni mjini, utapata shangazi yako, utapata dada yako, mama yako, utampata mwingine hapa hapa mjini. Ndio huyo alionifanyia tena kitu hicho, ila sikukata siku tamaa kwa sababu mimi nilikuwa nishajuana na watu wengine nikaendelea kupambana vile vile. Baada ya kula zile hela zako, wakati wewe umekuja sasa kuchukua ili ukapange, ikawaje pale maisha? Ndio mimi nilibidi niende kwenye kampuni ya Airtel nikaombe kazi tena kusajili line. Maana nikawa nafanya kazi mwezi wa kwanza ndio nilipata shilingi laki moja ikabidi nikalipia chumba shilingi elfu kumi na tano kwa mwezi nikalipia kama miezi mitatu hivi na maisha yangu yakaendelea hivyo hivyo na hapo hapo naonekana napata sasa idea za, ku, za kufanya za kufight sasa kutimiza ndoto yangu mimi kukutana na Diamond. Kwa maana hiyo kwa kipindi hicho chumba cha 1015 2018 ni juzi, ina maana chumba hicho hakina umeme. Ndio kilikuwa kina umeme, chumba kagiza, chumba, yani chumba kibovu. E, ndo kilikuwa ila nili, nili, nilikuwa naishi huko namuomba Mungu kila siku. Ila mimi maombi yangu yote alikuwa tu nikutane na Diamond. Yes. Hivyo tu. Hiyo ndo ilikuwa ndoto yangu. Wewe ulikuwa unafikiria itakuwaje ukikutana na Diamond? Au ulikuwa unaomba ukutane na Diamond ili iweje? Mimi na kiomba siku zote kwa kuwa Diamond ni mtu ambaye namkubali sana. Alafu nili, nili yani kabla yani sijakutana naye na sija sija kuja kukutana naye nilisema nikikutana na Diamond mimi nitamuomba tu brother kama brother wangu, namuomba nikae naye kama dakika tano kama tulivyokaa mimi na wewe hapo, tupige story brother, na kukubali nini hivyo yani. Ya, ilikuwa hivyo. Kwa oh, Ilikuwa ni kumwambia tu kwamba unamkubali na sio vinginevyo. Ndio, ilikuwa hivyo nimwambie tu nakukubali brother, sio swala la hela wala nini. Yes. Wewe uli, uli, ulianza kumjua Diamond kwa mara ya kwanza lini? Kumjua Diamond ilikuwa ni 2010, 2010. Mm. Yes. Kipindi hicho una, una miaka mingapi? 2010 nilikuwa na miaka kumi. Hapo ulikuwa Kigoma? Nilikuwa nipo Kigoma ndio. Ilikuwaje siku ambayo unajua kuna mtu anaitwa Diamond duniani? Yaani ni nini kilikufanya ukajua uwepo wa Diamond? Kwanza mimi nilikuwa namkubali sana, sio sana, nilikuwa namkubali Alikiba. Alikuwa ametoa nyimbo yake katoa na Tox Tox Star. Yeah. Sa, kuna kuna brother nilikuwa nao. Unajua kwenye card zao kana nyimbo ya Diamond nyimbo ya ka, sijui kamwambie ile umeona sasa nikaa nachukua huko naangalia na, na nasikiliza nyimbo hii nasikiliza nyimbo hii sasa mbona wewe kama mkali sana kuliko huyo na huyo ndo nani Diamond Diamond ikabidi niende ni, kumbini sasa nikaangalie kwenye TV video zao zilivyokuwa yani mapenzi yako yakawa anaama taratibu kwa Diamond. Huko namsikiliza Alikiba, namsikiliza Diamond, namsikiliza Alikiba, namsikiliza Diamond. Ila Diamond alipofikia kutoa nyimbo yake ya moyo wangu, hapo ndo nikazama kabisa, Alikiba akatoka hiyo hiyo moyo wako moyo mweti moyo wako wewe moyo wangu ile ya Diamond <laughs> alivyoiimba wewe ilikuwa ina mahusiano gani na maisha yako binafsi kabisa mpaka ikakuchukua moja kwa moja kwa moyo wangu unajua moyo wangu ni, ni nyimbo ambayo aliimba kwa ajili ya mapenzi of course Mwana. na sisi kwa sasa hivi dunia inavyojua kwa sasa hivi hata watoto wadogo vile vile wanajua mapenzi Eh, ilikuwa hivyo yani mimi mwenyewe nilikuwa tayari nishaingia kwenye mahusiano Sasa unajua hata utoto yani kuna kuna watu wanapendana kuanzia utotoni mpaka ukubwani wanakuja kuoana eh. hivi e. moyo wangu ulitoka mwaka gani ile moyo wangu 2011 eh, nasa kwa kipindi kile una miaka 11 ushajua mapenzi eh nilikuwa nishajua ah. una hatari Ah, sio hatari, kawaida kawaida. Kama Kigoma kule kuna kuna asili ya baridi sana. Yes. Mwana, kwa hiyo swala hilo hapo lilikuwepo. Alafu mimi nilikuwa ni mtoto wa pekee kwa mamangu. Mm. Nilikuwa najaribu kujikongoja ili mamangu baadaye afuate mjukuu. Kwa hiyo sasa hivi tayari mama na mjukuu. Ah, sijabatika kupata mtoto. Sawa, tunakuja mbele mbele hapa, ikawaje baada ya kuja na kufanya hayo maisha yote, baadaye ukafikia hatua ya kuichora tatu ya Diamond? Ilikuwaje yani kabla ya kuichora tatu? Ndio, kabla ya kuchora tatu ya Diamond hmm. kuna changamoto nilizipitia nyingi sana kuna washikaji zangu hapa kama Dar es Salaam hapa mimi ninavyojua hapa kwa vijana wengi wana smartphone. Kwa hiyo sisi kule mkoani sio lazima kuwa na smartphone. Umeona? E, nilikuwa naenda kwa marafiki zangu nilikuwa nataka marafiki zangu na namwambia rafiki yangu naomba nisaidie simu niangalie damu nikaposti nini niingie YouTube wala nini. Anasema mimi siwezi kukupa simu yangu bila kuweka bando. Ushaona? Kwa hiyo mimi hela yangu nilikuwa nayo nasema ni 2000 yangu ya kula hapa kwa nini sinunue bando la 2000? Nampe 2000 kama alikuwa na bando lake la jelo kwenye simu naangalia kama dakika kumi bando linaisha. Kwa hiyo mimi ilinitesa sana hiyo. Nikaona kwa nini sasa kwa nini mimi nateseka? Afu hela yangu hapa naweza nikajimiki mwezi mzima nikapata laki moja au nikapata shilingi elfu sitini nikakaa nikafikiria da mimi nikaa naenda kwa marafiki zangu kama kimasiara masiara hivi da mwanangu nafikiria kuchora tatu ya diamond nafikiria kuchora hapa nafikiria kuchora hapa da Akasema da usimchore Diamond namchora wanamchora ndio usawa kwa nini namkubali sana Diamond? Kaza da mimi namkubali Diamond tokea utotoni mpaka sasa hivi mimi namkubali Diamond. Mimi maisha yangu kwa ajili ya Diamond na kama nipo Dar es Salaam hapa kwa ajili ya Diamond. Da mwanangu sijui maamuzi yako mwenyewe. Ila kuna siku moja tu niliamka asubuhi nilikuwa dada yangu afu hela ilikuwa ni hela kwenda kulipa kodi, umeona. Kumana baadaye hapo kuna kuna rafiki yangu nilikuwa naishi naye, ikabidi tuchangishane hela kodi pale, nilikuwa nayo kama shilingi laki moja hivi. Nikasema mmm, hii hela hapa ni hii hapa hela moja hii hii laki moja hii. Nikishindwa kuitumia vizuri hapa kwenda kuchora tatu nitafeli, nitakuwa sitimizi ndoto yangu. Mbona navhangaika kuhusu simu za watu? Nikaingia nika mtaani kutafuta mtu anayechora tatu tafuta tafuta tafuta tafuta. Kuna mwanangu mmoja hivyo ana tatu nyingi sana. Umeona? Kaambia mwanangu unachoraga wapi tatu? Kanielekeza. Akanipa namba za simu nikamfuata mshikaji. Nikamwambia akanambia tatu kuchora shilingi laki tatu. Na tatu ya, ya picha tatu ya picha kama picha na kuchora kwa milioni moja ambayo ni sura ni picha ya Diamond. Umeona? Sijui ni kuonyesha picha yenyewe ya Diamond. Tuione pia wakati tunaendelea. Umeona? hiyo picha ya Diamond. Unaona? Hii hapa hiyo. Kweli chibu ulichagua yenye kofia? Ndio, kuna tatu hapo, na nyingine hapa hii. Hii hapa ndo ndo tatu nyingine niliochoa shingoni. Unaona hivyo. Ehe, kwa hiyo ulikuwa na laki moja nilikuwa na laki moja nikaenda kumwomba mshikaji, maana alitaka nimpe milioni moja. Umeona, tukashushana, akasema maandishi tu kama maandishi, maana hii hapa hii hapa, thank you God for bless my mom and my family. Umeona, akaniambia kwa tatu zote hizo hapo, hiyo laki moja na kuchora kwa na kuchora majina. Umeona, ukitaka kuchora na na picha hiyo ni laki tatu. Nikamwambia mimi naomba nichore, afu hela nyingine mimi nitakuletea. Umeona. Kweli akanisikiliza akanichora tatu ya Diamond picha hii hapa, akaniandika na jina ili hapa na haya maandishi hapa kumshukuru mamangu. nilivorudi mtaani, naomba nivae. Sawa. nilivorudi huku mtaani sasa, maana hapo nilipokuwa nafanyia kazi kijiweni hapo nilipokuwa nasajilia line. Sasa kila mtu nikimwambia ah mwanangu nimechora picha ya Diamond. Kweli tuone, ukimwonyesha hivi ah, wewe fara kweli mwanangu, nini? Sasa kwa nini mbona unalaumu maamuzi yangu kwa nini? Na ni kitu ambacho mimi nakipenda. Ah, nikakaa nikasema mm, nikiwasikiliza hawa mimi watanipoteza. Unaona? Mm. Wakati mimi mwenyewe na, na, na njia zangu afu ni mtu ambaye namkubali. Kwa hiyo hawa nimekutana nao tu juu juu hapa, mimi wasinisumbue akili yangu. Mm. Ili kuwakomoa kuwa wale wajue kama mimi namkubali Diamond namkubali kweli, nikaenda kuchora picha nyingine hii hapa hii ya Diamond tena. Umeona? Mm. Ha, kweli mwanangu wewe kichaa unamchoraje Diamond usimchore mamangu? Nikamwambia mamangu namkubali, nampenda sana, yani nampenda sana mamangu. na kumchora Diamond ni kama brother yangu na mimi namkubali. Umeona? Kwa hiyo ilinitesa sana mpaka nikaacha kufanya kazi pale kwenye kile kijiwe nilipokuwa nafanyia kazi, bosi wangu yule nitimua. Umeona? Akasema wewe pa kazi basi tena kama akili zako hizo, wewe kazi sikupi tena. Na nikasema sasa mimi nifanye nini? Umeona? Kuna kipindi kilitokea Kuna kipindi kimoja kilitokea, kuna kifaa nilipoteza cha kufanyia kazi cha bosi wangu. Unaona? Mm. Yule bosi wangu nilimwambia kifaa kimepotea, hajanielewa. Mm. sababu mimi nafanyaje sasa? Mwanadamu ni mwenyewe ndio hapo kila siku anamsikia kwenye TV. Kwa sababu kifaa changu umeuza kwenda kuchora tatu. Maana kifaa kilivyopotea mimi huko tayari nishachora tatu. Akasema umeuza kifaa changu kwenda kulipa deni lako la tatu. Mwana mimi mimi na wewe. Basi nikasema hapa sasa mimi hapa nisha nisha bananga hapa nikakaa kuna brother wangu akawa ananisupport kulipa deni lile, maana kile kifaa kilikuwa kinauza shilingi laki moja na nusu famoko lile la kusajilia line mm. Nikakaa akawa ananisupport ananisupport ananisupport ananisupport, ila ikatokea siku moja mimi nikapiga picha tatu Nilipopiga picha nikaposti nikaposti Instagram nilipoposti ile picha picha, mimi nilikuwa na posti tu natuma picha mtandaoni kama kawaida, ninavyojua FB nini kumbe ile picha ilivyoenda kule watu wanaiona wakawa wanachukua zile picha Mwana sasa kuna siku moja ilitokea show taifa. Ilitokea show taifa ndio. Alikuwa alikuwa na perform Zuchu. Nikaenda kwenye show, ndivyoenda kwenye show kuna mabouncer wapo pale, walinzi wale na mimi kimbele mbele nika nikamvaa bouncer mmoja pale nikamwonyesha brother, mimi namkubali Diamond na najua Diamond yuko hapa, nataka nimuone Ubig, namkubali sana. Kweli hivi? Da, sasa subiri mdogo wangu. akaniambia nitumie hizo picha, nikamtumia zile picha. Nilivyomtumia picha, kaondoka nazo. Okay, kimya. Huyo mshikaji huko bado akaendelea kunibana. Hmm, kasema sasa mimi hapa narudi mkoani hapa. Nifanye nini? Kakaa mwisho wa siku akaniletea maskari. Nani alikuletea maskari? Bosi wangu huyo kaniletea maskari wawili wakanishika kituoni. Kituoni nilikaa nilika siku tatu hivi. Hamna hili wala lile. Baadaye wakaja wakasikia washikaji zangu maana hapa Dar sina ndugu. kwa sasa hivi mimi najivunia kuwa na ndugu yangu Diamond. Umeona? Nikakaa kituoni kama siku tatu, akaja yule brother wangu alikuwa ananisaidia kulipa ile deni. Akanizamini pale, nikatoka. Nilivyotoka kesi ikaenda mahakamani. Umeona? Sasa kesi ipo mahakamani na mimi huku ile picha kumbe imekuwa kubwa, imeenda paka kwa kina Diamond. Umeona? Ilivyoenda kwa kina Diamond ile picha Diamond aka sina sina hakika sana ila na hizo Diamond akawa nitafuta. Mm. Yule bouncer akanifuata. Ufuata wapi sasa? Akanifuata kizuiani hapa. Mm. Oh, mdogo wangu Diamond anataka kuone. Mm. Sasa mimi kama kama kamangalia yule brother nikawa nishapoteza picha yake ile sura yake nikawa sina tena. Da, sababu hawa ni askari tena katumwa. Nikamwambia brother, sije kawa ni askari uka unataka tena kuniletea kesi nyingine mimi, maana mimi hapa nimetoka kituoni muda sio mrefu. Akasema da, unanikataa mdogo wangu wewe. Akanionyesha ile picha ile tattoo. Ah, baadaye nikamkumbuka, kumbe wewe brother eh. Naomba nisamehe, akasema umenikataa mimi, nimekukataa. Ah Sasa mimi nitafanya nini? Bwana ishakuwa mazito haya. Kesi mahakamani, nikaendelea kufuatilia mahakamani. Nikaenda siku ya kwanza mshikaji hajatokea na mimi huko nikaendelea kufuatilia vile vile, katokea paka muda wa uchaguzi, tuna kampeni ile kampeni ya Magufuli, unaona hiyo ilikuwa hiyo ndio ilikuwa ambayo ni siku yangu mimi ya kuzaliwa, ilikuwa ni birthday yangu, ilikuwa mwezi wa kumi tarehe 14 umeona. Sasa ikasema mimi hapa sifanyi chochote kwa sababu nilikuwa nimekondeana vibaya, Unaona, na hiyo siku hiyo nikasema mmm, nikienda nikienda kwenye nikienda kwenye kampeni kule nikaangalia hiyo show kina Diamond nitafeli na nilivyokuwa hivi nitakuwa sina sina nguvu za kumfikia Diamond. Bora tu nikae nikipata afya nita, nita jinsi ya kumfikia Diamond. Kwa hiyo nikaenda zangu nyumbani kukaa. Nilipokaa asubuhi ilikuwa ah, saa 12. nikaamka, kuna mshikaji nilikuwa nakaa naye kama nilivyokuambia. Nilipoamka asubuhi nikamwambia, "Ah, mwanangu mimi naenda kwenye show." Na hapa sina nguvu za kwenda za kwenda kusajili line. Bora niende kwenye show. Umeona? maana alivyoninyang'anya vifaa vyake yule mshikaji, kuna mshikaji wangu mwingine yule nilikuwa naishi naye alikuwa na vifaa vyake, tukawa tunaingia naye mtaani, tukawa tunatembea mtaani. Nikamwambia mimi leo siendi, nenda peke yako, naenda kwenye show, naenda kumwangalia Diamond. Akasema da, kweli? Kwa hiyo utakula nini? Nikawa sina hela kabisa nauli, umeona? Kuna kuna faza yangu mmoja nikamfuata, nikamdanganya, nikamwambia mimi kuna rafiki yangu wa mahakamani, nataka nikaonane naye ili nisaidie kesi yangu mahakamani, naomba nisaidie nauli. Eh, kweli hajapinga, kanitoa shilingi elfu moja na mia tano nikamshukuru Mungu, nikachukua gari kawe mwana Tanganyika Packers pale viwanja vya Tanganyika Packers. Kweli nimefika pale saa mbili asubuhi na nimefika hivi magari haya hapa kina Diamond, maana nilikuwa nimekaa back stage kwa sijasikiliza kampeni wala nini. Mimi akili yangu yote nikasema ili hapa gari la Diamond na mabonsa wake wala mimi nawajua. Ah, nikasema hapa mbona lazima afe mtu leo. Mbona nikakaa mpaka saa kumi sijala chochote kile. Mwanamimi akili yangu kwa Diamond. Kule Diamond ikashuka kwenye gari, kaingia kuperform. Nikasema hapa simvai huyo mshikaji, anapoenda kuperform mpaka amalize kuperform ndo nitamfuata. Kweli Mungu sio Asumani. Diamond kamaliza kuperform, alipokuwa anashuka stejini nikamfuata. Ah, nilipokuwa yani nilipokuwa nimekondeana, nilipigwa mkono mmoja au oh, chali kwenye gari. Diamond kaniona, ananifuataje? Anifuate mimi. Mshikaji akaja kaninua, kidogo kaa pembeni, usilete show hapo utaumia bure. Nikashinda nika kumwambia bosi kwamba mimi niko vipi yani. <sighs> Nikakaa nikanichaka nika hata tamaa nikasema bora nirudi nyumbani. Ila nikaangalia mm, mshikaji ndio huyo hapa tena nishindwe kumfuata haiwezekani. Na mimi hapo hapo nikajiingiza. Nikaingia katikati sasa pale watu ni wengi. Unajua Diamond akiwa sehemu anakuwa na watu wengi. Watu wakawa ni wengi sana. Mbona kwa mimi nika, nika nipo kama kipepeo mle ndani yani katikati pale. Wakija wao wanasukuma huko na mimi nasogea mbele. Wakija huko kirudi huko na mimi narudi nyuma. Kwa hiyo nikajikuta paka nipo kwenye gari nilipofikia gari kuna bouncer alikuwa karibu yangu, nikamwambia brother, mimi namkubali Diamond na niko hapa kama nikufa kama nini kwa ajili ya Diamond. Nikamfungu, nikamfunulia hivi nika hii hapa WCB, akaona kasa, da kweli. Sasa unajua wale mabouncer wale walikuwa ni wengi, kwa hiyo yule nimemwambia mmoja, wale walikuwa zaidi ya 11 umeona. Huyu naongea na huyu mwingine anakuja hapa ananitoa toka, brother vipi? <laughs> umeona nikakaa baadaye, Lukamba ndo akaniona mpiga picha wake yule mshikaji, oh, mdogo wangu huyu eh, WCB kweli. Akawa akawa anaona tatu hapa, akajaona sura. Sasa ndo alivogeuka hivi alikuwa alikuwa anaimba imba Alivogeuka hivi kasa huyu oh, kama anamwangalia kamera ni animuliki mimi anamulika anamulika nani yuko chini. Kwa hiyo alivangalia hivi na yeye hapa WCB. Oh WCB for life nini mdogo wangu vipi? Kambia poa brother na kukubali nikampigia saluti akasema njoo juu, panda juu, panda juu. Sasa watu kila mtu anataka avutwe yeye, umeona? Bahati nzuri bouncer akaninyanyua akanipandisha juu. Kwa hiyo nilipofunua hivi Diamond nikaona sura Ah, akasema huyu ndo wangu. Kanikumbatia na mimi nikasema asante. Ni, mimi nilichokuwa nimekipanga pale kumwambia Diamond, kumwambia kwamba brother akukubali, naomba naomba tu tuende nyumbani tukapige story. Nilishinda kuongea, nilishinda kuongea kiukweli. Nikawa nalia. Unaona? Mm. Diamond akasema nikataka kushuka kwenye gari, akasema usishuke, ingia ndani ya gari. Kweli nikaingia ndani ya gari mpaka nyumbani kwake. Uh, tulivyofika pale nilishindwa kuongea chochote of course. Nilish, yani niliona kama nisijui niseme niko wapi. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa na furaha kubwa, nilikuwa na furaha kubwa sana. Yaani ni kama nimetimiza ndoto ya maisha yangu. Unaona? Diamond alivyoniuliza una kipaji gani? Unaishi wapi? Nikashindwa kumwambia nimetoka mkoani kwa ajili yake sina sina kipaji chochote. Nikamwambia mimi sina kipaji chochote, kipaji changu ni kukushabikia wewe. Unaona? Kweli akaniuliza hivi unataka kufanya kitu gani? Maana nilimwambia nataji niwe karibu yako bro. Akasema ndio tayari uko karibu yangu. Nikusaidie kitu gani ambacho kitakuwa kinakupa nguvu ya kuja kuniona mimi? Nikamwambia mimi naomba nifungulie. Kwanza sijamwambia nifungulie chochote. Nikamwambia naomba unipe kazi mimi ya kufanya usafi hapa kwako. Akasema usafi. Da. Kitu gani ambacho nikusaidie tena akarudia nikusaidie kitu gani? akaniambia nikamwambia naomba nifungulie duka niuze nguo. Umeona? Akasema nguo eh, utakuwa unafuata nguo wapi? Kaambia atakuwa nafuata nguo Kariakoo. Kariakoo eh, akarudia tena kwa mara nyingine, unanikusaidie kitu gani? Inaonekana Diamond alitaka anipe kitu kikubwa yani. Sijui anijengee kijumba, anipe kigari. Umeona? Nikamwambia ah brother, mimi naomba sasa, akili zikaruka zaidi nilipokuwa nafikiria mimi, Nilipokuwa nazidi, yani nilipokuwa namuona anazidi kupagawa, anazidi kupagawa, nikaja kumwambia brother, naomba nifungulie kibanda cha, cha makava ya simu, yani mafoni, chaja nini. Kaambia bei gani unataka mdogo wangu? Kaambia mimi nataka nipe laki sita. Laki sita na kutosha? Kaambia laki sita ni kubwa sana, hata ukinipa shilingi mia ya kwako wewe ni kubwa sana kwangu. Kweli akarudia hiyo laki sita ni itakutosha mdogo wangu? Ah, sawa sawa brother, mbona haelewi? Nikamwambia mimi laki sita inanitosha. Umeona? Na kutoka, kutokana na maisha nilikuwa nayo mimi, hiyo laki sita ni kubwa. Akasema poa, umetaka laki sita, mimi nakupa milioni. Kweli katoa milioni pale kanipa. Unaona? Umekula? Sijakula. Ila mimi ninavyokuona wewe, yani ni zaidi ya chakula chote nilichokula kwanza kutoka, kutoka kwa mama yangu mpaka leo hii. Kweli eh, ndio. Basi poa. Na, na Diamond alini kiukweli alinikubali mpaka akadondosha chozi nikasema kweli brother hapa nimemtekenya shana. Nah, si niliamini nilitoka na furaha, nitoka na furaha kubwa sana. Kweli pale akanipa ulinzi nikatoka nao pale mpaka nyumbani. Bwana. Nilipofika nyumbani kwanza picha ninaanza ile hela sikuitumia. Nikaiweka. Siku ikapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya kwanza ilipopita, siku ya pili nikaenda akanipigia simu akanipigia simu Diamond, njoo Mbezi. Nikaenda kwake eh, nikafanya interview Wasafi, akaniambia jiachiachie humu ndani nini, wewe relax humu kama kwako mdogo wangu. Kweli nikajiachia, maisha kaendelea, nikatoka kule nikaja huko, nikabidi sasa nianze maisha ya mtaani huko. Sasa kila sehemu nilikuwa nikipita, Tafara yule kakutana na dhahabu kaichezea, sijui kapewa ka, ka, ka, dhahabu, sijui kaingia benki kakokota elfu kumi Mbona? Ndio hivyo. Eh. Nikamwambia kama ndio mnavyofikiria nyinyi hivyo, asante. Ila mimi hilo sina, mimi sina tamaa kwanza. Mbona? Na alichonipa mimi Diamond lazima nikifanyie kitu. Ah, nikawa na timu hiyo basi. Sasa timu nilikuwa nayo mimi kulikuwa na watu wazuri. Kiukweli kulikuwa na watu wazuri na watu wabaya. Mbona sio kila mtu anapenda mafanikio mwenzie. Mbona mimi siwezi kuongelea vibaya watu walikuwa nao, walikuwa wananiongoza vizuri. Mbona? Ila kwenye matumizi ya pesa matumizi ya pesa, tumetumia pesa sio vibaya sana, ila vibaya. Maana maana nilichoambiwa nikifanye siku sikukifanya. Sasa mimi nikakaa, baada ya hela ikawa imepungua, imebaki kama laki laki nne laki sita imekatika. maana Sasa ikasema mimi hapa hela nikimaliza hii jamani, nitenda wapi? Atanielewa kweli bwana Nasibu? Kwa sababu mimi mimi mwenyewe kwanza naitwa Nasibu. Mwana kwa mimi nilibadili dini kwa kwa ajili yake Diamond. Eh, nilibadili dini. Mimi nilikuwa Mkristo. Nilikuwa Mroma. Nikabadili dini nikawa Mkristo na nikawa naitwa Nasib. Of course, nikasema sasa nikimfuata brother yule, nikimwambia yale imeisha atanielewa au ataona mimi mimi na, na, ni, ni, ni muuni wa mtaani huko nimechora tatu kwa ajili ya njia zangu, naenda kumomba hela. Mwana. ile hela nilikuwa nimebaki nayo laki nikasema hii hela siwezi kuitumia. Nikamfuata mtu ambaye ni fundi anatengeneza dread. Ana, dread anatengeneza nywele hizi hapa hizi. Umeona? Mm. Nilipomfuata huyo mtu akanambia mdogo wangu kukufunza kazi hii hapa bila laki tano haiwezekani. Umeona hizi hapa hizi. Umeona? Ila hizi hapa nimetengeneza mimi hizi. Umeona? Nikamwambia mimi hiyo laki, laki tano laki nne sina. Kama unahitaji kunisaidia mimi na laki, na laki tatu. Umeona? Laki tatu nilokuwa nayo hii hapa naomba nisaidie. Kweli kweli na biashara wewe maana umepewa na Diamond? Umefanyia biashara gani? Ofisi yako iko wapi? Nikamdanganya ofisi ipo road pale kuna mtoto nimemweka pale. Kumbe amna chochote. Ah, nikafanya kazi, nikafanya kazi mwezi wa kwanza ukaisha, mwezi wa pili ukaisha, mwezi wa tatu ah nikaona ah hapa mimi nitakufa. Ila kodi nikawa nakosa. Nikasema hapa sasa mimi nitakufa hapa. Nikabidi niache kazi, nikaiacha kazi. Nikaenda mtaani. Wana mtaani maisha kama yakawa mabovu. Nikipita sehemu na cheku nikasema mimi hapa sidhaliliki mimi, anadhalilika nani? Anadhalilika braza. Umeona na, na ili mimi jina lake lile mimi na, yani mimi sipendi mtu kumwangalia brother vibaya kiukweli. Umeona? Yaani bora uniongelee mimi vibaya, umwongelee mtu yote wa karibu yangu vibaya. Ila sio kumwangalia brother vibaya kwa kuwa ni mtu ambaye namkubali. Umeona? Nikasema hapa sasa ili kuliheshimisha kuli, kuli, kuli jina la brother na kwa kuwa mimi namkubali inatakiwa nifanye kitu na watu waone kweli ndugu ana kitu. Nikarudi tena kazini umeona, nikajifunza kazi kama miezi miwili tena, ikawa miezi mitano jumla, umeona, nikaenda kujifunza tena kazi hii ya dread. Of course nilikuwa nafanya kazi sana, nikawa nafanya kazi huko mshikaji ananipa hela Unaona? Akawa ananipa hela shilingi 5000 shilingi 10000 shilingi 15000 shilingi 20000 ishirini. Yuko kuna brother huyo yupo yupo kati huko. umeona nilivyokuwa nanipa hela nikawa nahifadhi ile hela. Unaona nilivyokuwa nahifadhi ile hela nikapata kama laki tano hivi. Umeona? mm maana nilifanya kazi baada tena miezi mitano nikapata kama laki tano hivi na hisi nilipopata nilipopata ile hela laki tano ile nikasema sasa hela hii hapa ndo natakiwa nifanyie kitu kwa sababu ile hela niliona yani nilivyojikuta mimi nilipewa hela alafu nikawa nachezea vibaya kwa kuwa ni hela kupewa Mwana, sasa baadaye nilivyohangaika hangaika huko nishaona hela watu nishakula ikabidi nikajitume na mimi nikapata ile laki tano laki tano nikafanyaje ndo nikaja kufungua ofisi hapa umeona ile ofisi hapa tumeshare watu hawa wawili umeona ila mimi natengeneza nywele hizi hapa hizi dread hizi na naunganisha, nasuka nywele za kawaida, kila kitu nafanya. Umeona? Kwa hiyo ila alonipa Diamond kiukweli sikuweza kufanya chochote zaidi ya kwenda kujifunza kazi. Umeona? Hata kama Diamond atasikiliza interview mdogo wake niliteseka sana. Kwa hiyo nilikuwa nikipita sehemu watu wananicheka na walivyokuwa wananicheka nilikuwa naona sichekwi mimi. Kweli nachoka mimi kwa kuwa sura nayo mimi nimevaa halisia mimi. Ila naona kama anachoka brother kwa sababu brother alinisaidia Mwana, Na sasa hivi mimi na kazi naifanya. Mwana, Na sasa hivi yupo Marekani. Akitoka Marekani, akaniambia akitoka Marekani tu atakuja atengeneze nywele hapa ofisini kwetu. Mwana, Kwa hiyo mimi akija hapa nitafurahi sana. Hata akija akija kina Lavalava, kina mboso akina Zuchu akija hapa Of course mimi nitaenjoy, nitaona kama brother kweli ananikubali na anani appreciate na ananisupport kila ninachokifanya. Mwana, Kwa hiyo ndio hivyo brother. Hongera sana kwanza Asante sana blazi. Baada ya kuichora tatuu hiyo na hiyo uliopitia katikati hapo, kwa kipindi hicho pia ulivyokuja Dar es Salaam ulisema uliingia katika mahusiano mwaka 2000 2011 tayari ulikuwa ushajua masuala ya mahusiano. Yule aliyekuwa kule Kigoma kule ulikuja naye sasa hivi yupo au kuna mtu mwingine? Kiukweli Kigoma nilikuwa naye kwenye mahusiano Kigoma na hapa Dar es Salaam yule sipo naye. Unaona, ila mimi nitakachokisema tu siku yoyote nitakaoonana naye yule ndo atakuwa mke wangu. Yule wa kule Kigoma. Eh, huyo ndo atakuwa mke wangu. Kwamba ukikaa ukiangalia eh, yani hapo huyo hata akinikuta mimi niko nishazeeka au naye kashazaa watoto 10 watoto 20 ila lazima akae relax na chakula mimi na yeye atakula hicho hicho. mm. Eh. Kwa nini? Nampenda. Mm. Eh, nampenda sana na ni mtu ambaye mimi nampenda mtu ambaye ananishauri. Simpendi mtu baby, nataka 10,000. kumi baby, nataka 2,000. ah, hmm. siko tayari. Yes. Alikuwa anakushauri sana? Ndio, ananishauri. Yaani unajua mtu mzuri ya kwa kuishi naye kwenye, kwenye kwenye maisha ni mtu ambaye ukiona 2,000 anakuambia anakwambia baby, elfu tutumie 500 tuhifadhi 1,500 kwa sababu anajua kesho. Mwana, ila mimi nilikuwa silijui hilo jambo. Mawasiliano yake huna? Kweli namba ya simu nilikuwa nayo nikujaga nayo mimi. Ile zile line zilifungiwa. Umeona? Kwa ajili ya alama za vidole. Alikuwa na kitambulisho na hizi. Umeona? Ila kuna kipindi nilipopata ile hela nilirudi nilirudi nyumbani kwanza kwenda kumwangalia kumpa hai. Umeona? Nikamwambia mimi naenda kupambana huko nikipata chochote kile. Na sisi utaona mimi siwezi kukubwaga. No, na ndio hivi niko huko napambana. Sasa hivi mimi nimekuwa fundi mkubwa umeona anatengeneza dread na hapa muda sio mrefu atakuja Diamond. Eh, hapo ofisini tutamtengeneza Diamond nywele. Akitoka Marekani huko bwana anafanya mambo yake huko. sanajua yule ni mzee wa kazi. Eh, akienda sehemu afanye afanye masiara. Wanasema wanasema mjini walenga shabaha ni wengi. Baada ya kuzipata zile hela ulizitumia tu na washikaji au hata na, na kina dada pia walihusika vile vile? Kiukweli pesa walitumia watu wengi. Mwana kwanza mimi nilifanya party. Eh nilifanya party kwa nilisherekea yani kukutana na Diamond. Nilisherekea ile party nilikuwa naita ndoto za majaliwa Platinums. Eh. Kwa hiyo walikuwepo wadada wengi. Umeona na kuna kuna wamama ni wamama wa mjini wale wakataka wamlee majaliwa. Umeona? Na kuna watoto wazuri wengine wanataka waje waishi kwa majaliwa. Umeona? Eh, ilikuwa hivyo yani. Kwa hiyo nilikuwa na nilikuwa nakutana na mambo kama hayo, yalikuwa mengi sana au kina mama ambao walitaka kumlea Majaliwa ili ilianzaje, ni historia yao imekaaje? Amna, unajua ukiwa karibu na Diamond, ukiwa karibu na Diamond kwanza, Diamond asipokupa hela akupe hela ukiwa naye tu, hata picha, yani shwa picha tu, ukipiga naye picha. Kwa hiyo na yesi dunia mzima itakujua, na kwa hiyo kwa, kwa ile dunia nzima inakujua, kila mtu atajua huyu hapa kishapiga picha na Diamond, ana, ana ukaribu mkubwa na Diamond na huyo hapa ana njia nyingi za kupata pesa. Kwa hiyo waliamini kwamba ni, nilivyokutana na Diamond, kwanza walichokiamini mimi ni mchawi hmm? Umeona? Waliamini kwamba? Waliamini mimi ni mchawi. Kwa nini? Alafu waliposikia udogo wa Kigoma, ah, ndo wale wale. Umeona? Hmm. Tena walichoamini kwamba alafu istoshe vile vile watu kuna watu kibao walikuwa wananifuata mimi. Oh, tupeleke kwa mganga wako. Umeona maana nyinyi watu wa Kigoma sio hivi na hivi. Nikamwambia mimi sijafanya uchawi wowote ule, bali maombi yangu. Umeona na kitu ambacho yaani ni kitu ambacho nakipenda. Na mimi hata hata fundi wangu alikuwa ananifundisha kazi, alisema mdogo wangu ukitaka kujua kazi, ipende kwanza kazi afu itakupenda na yenyewe. Kweli nikakuta mm, mimi nikamwambia mimi nampenda sana Diamond, namkubali sana. Na ndio maana mimi nimekutana naye kiurahisi na mimi sina nguvu za, ku, za kubishana na watu wote wale waliokuwepo pale Kawe mpaka kumfikia Diamond, yule ni Mungu. Mwanaweza watu wajamini hilo jambo. Na watu wengi wanaamini kwamba mimi of course mimi namba ya Diamond ninayo. Yes, namba ya Diamond ninayo na nikimpigia simu muda wote anapokea. Umeona, ila sasa kuna watu walikuwa wanakuja nakupa hela nipe namba ya Diamond. Unajua mimi nikasema mm, yani hata kuniletea gari hapo. <laughs> Uniletee gari hapo, gari hilo gari hilo limetoka yadi leo leo hilo hapo. Nikupe namba ya Diamond uniue. Umeona? Kwa sababu mimi kwanza mimi sina tamaa ya pesa. Umeona? Na mimi naamini na sio kila mtu anayempenda Diamond. Sio kila mtu anayempenda Diamond. Najua mtu mwingine anaweza kaja akachukua namba ya simu akamloga Diamond akafanya chochote kile kwa Diamond. Kwa hiyo mimi hilo swala sitaki limtokee Diamond. Yaani kwanza ingewezekana nisingependa hata Diamond afe. Eh, hivyo. Usingependa hata Diamond afe, endelee kuishi milele na milele kwa sababu ni mtu ambaye yale yaani sijui nisemeje. Umeona? Ni mtu ambaye anajua kufurahisha watu, anacheza na hisia za watu. Yaani yaani dunia jinsi dunia inavyoenda na yeye anazidi kufanya kazi hivyo hivyo. Kwa maana hiyo upo tayari hata utangulie wewe. Kwa jambo hilo mimi sio Mungu. Ila ingewezekana. Yaani kwa kama Diamond kwa kweli ni mkubwa na hisi kuna miaka yake anapangilia kuishi nini. Yaani ingewezekana kubadilisha pale kwa Diamond hapa kwa majaliwa hapa mimi fungu langu pale kwa Diamond Diamond endelea kwanza kusurvive maisha yangu mengine. Hivyo. Kwa nini? Mimi ni mtu ambaye namkubali. Umeona? Alafu niwaambie kitu kimoja au nikwambie kitu kimoja kwa kuwa niko nawe hapa. Nilivotoka nilivotoka kwa Diamond, nilipokuja mtaani kufanya kazi kwa sababu nilipotea kiukweli kimaisha, nilikwambia nilipopotea nika, hata kazi niliacha hii hapa dread nikarudi mtaani. Nilivyorudi mtaani ni kuna mtu alinishika mkono, ni kuna mdada alinisaidia, alinisaidia kweli mpaka sasa hivi unaniona mimi hapa na navaa hivi masweta haya nini, kuna mdada alinisaidia. Eh, huyo ni yani huyo ni dadangu wa maisha yangu yani tuseme kama Diamond na Esma au Diamond na Mama Dangote, ndo nilivyo ndo ninavyoishi nayo dada. Umeona? Kuna siku alinipa hela kapange chumba mdogo wangu. Ala, ah, <laughs> se sasa nilichokifanya brother <laughs> usiona nilienda kuchora tatu tena eh, nikaenda kuchora tatu nyingine. Hii hapa WCB family nikaanza sasa hapa nilifanya ndoroza sasa hapa ndo ikawa kama insha gazeti la Wasafi Uliandika nini na nini? Hapa kuna jina la Diamond. Kuna Kundalin, kuna Rom Jones, kuna Levan, kuna Lavalava, kuna Mboso, kuna Zuchu na hapa chini kuna Wasafi for Life. Hapa kuna WCB, hapa kuna W, Wasafi FM na Wasafi TV. Umeona? Kwa hiyo nilikuja nikachora hivyo hapa nikaandika Diamond Platinum. Umeona? Iko hivyo yani. Kwa hiyo swala hilo watu wasichangae kwa sababu kuna watu wengine wanaongea, unajua kwa sisi wa Tanzania kila mtu ana mawazo yake na kila mtu kila mtu ana, ana, ana, ana tuseme kila mtu ana, ana, ana kila anachokiona mbele yake ndo anajua kukiongea na tuishi maneno sisi wa Tanzania. Ili, ili na sisi tumalize maneno, wale kina mama uliosema wakataka kumlea majalio ikawaje pale? Niliwakataa kweli, niliwakataa kwa sababu kwa sababu mimi mimi nimelelewa kijijini, alafu mimi najua najua kumheshimu mama, najua mama ni nani na baba ni nani. Unaona? Kwa hiyo jambo lile mimi silijui. Ila kuna baadhi ya watu walikuwa wananishika kanae atakusaidia. akambia mimi haiwezekani. Inawezekanaje? Inawezekanaje mimi nitembee na mamangu? Kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo mpaka leo hii yanatokea gera mimi siko tayari. Eh. Kuna watu wanatoka wanatoka Kariakoo, wanatoka Mbezi, wanatoka Mimi niko Mbagala. Sishindi kwenda kukaa Mbezi. Sishindi, sishindi. Kwa sasa hivi sishindi. Ila napenda kukaa Mbagala kwa sababu hapa ni sehemu ambayo imenilea na nimetimiza ndoto zangu hapa hapa na ofisi yangu nimefungua Mbagala hapa Kizuyani. Yeah. Kwa hiyo maisha yangu yote ni hapa Mbagala. Yeah. Diamond najua kwamba ulibadili dini ukabadili jina kutoka Majaliwa kwenda Nasibu kwa ajili yake. Ndio, anajua nilibadili dini kwa ajili ya Diamond Platnumz. Ni mtu ambaye namkubali. Alafu mimi sikupenda kuishi maisha tuseme kwa sasa hivi kwa sasa hivi watu wanasema kuna uchawa. Mimi sipendi kuishi maisha ya uchawa kwa Diamond. Of course mimi ni mtu ambaye namkubali Diamond, sidhani kama kuna kuna kuna mtu ambaye anamkubali Diamond kama mimi. Dunia yote. Yes. Kuachana na mama yake, mama yake ndo anamkubali kwa kuwa ndo alimzaa Diamond. Ila kwa watu wengine wote umeona, hakuna mtu anayemkubali ka, kama mimi Diamond. Umeona? Hakuna, hakuna. Mimi namkubali sana Diamond. Umeona? Kwa sababu mimi niko tayari hata kufa kwa ajili ya Diamond. Yes. Uko tayari? Kufa kwa ajili ya Diamond. Upo tayari kufa nizikwe chini ya ardhi kwa ajili ya Diamond? Kwa mara ya tatu nakuuliza, upo tayari? Niko tayari, <laughs> niko tayari kufa kwa ajili ya Diamond. <laughs> Wewe unachukulia masiara, ila mimi namkubali sana Diamond, umeona? Ila mimi sema namshukuru Mungu kwa kuwa ule ukaribu sina sana kwa Diamond, umeona? Yes, yani mimi ningetamani hata kwa Diamond mimi niwe sona Diamond yuko Marekani, anaenda sema, nakutana na hawa makundi makundi yale mimi ni wadi hata muonja sumu wa Diamond. yani wanawekea chakula mimi naonja kwanza kina sumu. <laughs> Hivyo. Ah, hatari kweli. Kweli. Sasa iko hivyo yani, iko hivyo. Watu waamini hilo jambo. Mimi ni mtu ambaye namkubali sana Diamond, unaona. Watu wanaweza kusema kwamba ah, kile kitoto kile kilichota tu ya Diamond ili kisaidie maisha yake. Haipo hivyo. Kuna nataka kumalizia kitu gani? Nasema haipo hivyo kwa sababu gani? Mimi namkubali sana, unaona? Namkubali sana sana tu. Brother nakukubali sana sana. Yes huwa inatokea unapokutana na mtu, na ndio manake mara ya kwanza ulipokutana na Diamond ukasema ulishindwa kuongea naye. Umeshakutana naye kwa mara nyingine, mmezungumza, na wakati mwingine ukitoka unakuwa na mawazo mengine, wakati mwingine unashauriwa pia na watu. Unahisi ni kitu gani ambacho kwenye akili yako baada ya kukaa mwenyewe unasema da, hiki kitu nilisahau kumwambia brother? <laughs> Hicho kitu kweli nilitamani kumwambia mambo mengi Diamond ila mpaka hapa nilipofikia mimi, kwa kuwa sasa hivi na kazi, kipindi kile nilipokuwa sina kazi, nilikuwa nikienda kule, anaambia vipi, umefikia wapi? Nikawa namdanganya, Mungu anisamehe, nikawa namdanganya Diamond, biashara yangu ina ina ina inaendelea vizuri, nikawa nashindwa kumwambia kwamba hela nimetumia nini, umeona, na nikawa nikashindwa nikawa nashindwa kumwambia kwamba kuna kazi najifunza, umeona, ila kwa sasa hivi ambacho nahitaji kumwambia Diamond, mimi na ofisi, ofisi sio kubwa sana ila akiweka mkono wake yeye mzee Simba kama Simba akaifanya ofisi hii kawa kubwa. Najua kuna vijana wengi huko mtaani huko na, na nikitokaga nje mimi wanaangaliaga sana. Kuna vijana wengi sana. Mimi mwenyewe nataka kuwashika mkono, niwafundishe kazi nafanya. Maana niwa support ili wote maisha yetu yaende sawa. Naona ndio. Sawa sawa. Hivi kulamba lips umeanza lini? Kulamba lips. <laughs> mara nyingi natokeaga kwa sababu gani? Mimi na, napenda sana kumgeza Diamond. Mm. Yes. Diamond na, unajua Diamond akiwa kwenye interview. <laughs> akiwa kwenye interview anapenda sana kufanya hivi kufanya hivi mara tunajua zile mm. eh, yuko hivyo. Kwa hiyo mimi napenda sana kumgeza Diamond mpaka sasa hivi. Tunaona vindevu vyangu hivi hapa vina mimi hivi mm. sijatia bleach wala nini, ila napenda napenda sana kuwa na vindevu hivi kwa sababu Diamond yuko navyo vitu kama hivi. Mm. Eh, kwa hiyo mimi nikilamba lips najikuta niko Diamonds. Ukivaa Helen? Nikivaa Helen eh, ndio nimevaa Helen. Nimevaa Helen kote kote ila sijatoboa pua, sijafanya nini. Umeona? Yaani mimi napenda kuishi maisha ya Diamond. Lakini hujui maana zake. Kuvaa Helen. Kuvaa Helen si, si urembo. Mimi mimi natengeneza mimi mimi natengeneza catch. Yes, hizi hapa. Kwa hiyo huu ni mimi ni msanii. Kwa hiyo hapa ni usanii. Mimi siimbi muziki wala sichezi. Ila na vao walisia wa kazi yangu kupitia kashikashi zote ambazo umezipitia na kila kitu mpaka hapa ulipofikia, kitu gani ambacho umesahau kuambia wanaokutazama kupitia Tiki TV? Ambacho nahitaji kuambia na nilichotaka kuambia hapo awali, niwaambie vijana wenzangu, vijana wenzangu sana, yaani amini, amini katika ndoto yako, usikate tamaa na usimsikilize mtu jaribu kukusanya ma, maneno ya watu wengi. Kuna mtu anakuja kukushauri kitu cha ukweli na kuna mtu anakushauri ili akupoteze. Kwa hiyo jaribu kujiangalia wewe ni nani, jaribu kuvaa uhalisia wako wewe ni nani. Umeona, mimi nimeshauriwa na watu wengi sana na watu wengi wamenisema sana, ila niangalia mimi napenda kitu hichi. Wewe wewe wewe sio Mungu kwanza. Umeona, wewe unaweza kufanya hivi kufanya hivi, na Mungu akikwambia utafanya hichi, utajisumbua, utaenda huko utaenda kila kitu lazima utakifanya. Katika maamuzi yote uliyoyafanya, kuchora tatuu la kwanza, la pili kubadili dini, havijawahi kukuletea changamoto yoyote kwa watu wako wa karibu, kwa mzazi au kwa ndugu wa karibu? mama yangu mimi kasoma. Mm. Mimi sijasoma. Mm. yangu anajua maisha. Alafu vile vile yangu ni nesi. Umeona? Mm. Kwa hiyo mimi yangu anajua mapenzi ni kitu gani na anajua kupenda ni kitu gani. Kwa hiyo mimi nilivyochora tatuu Mtu kwanza kumpigia simu ni mama yangu, nikamwambia mama, nimechora tatu ya Diamond. Alisema na we naye inakuwaje unachora tatu ya Diamond? Nikamwambia wewe unajua mimi namkubali eh. Mimi nimechora tatu ya Diamond. Akasema mm, hmm, hivyo. Bas. Yes, hivyo. Kuhusu kubadili dini ulimwambia lini? nimtumia mpaka picha. Kwa sababu hizo picha zipo mtandaoni, zipo zipo kote kote, nikapitia mpaka picha. Nilibadili dini kwa ajili ya Diamond. Nilimwambia akasema basi siwezi ku, siwezi kukupangia maisha yako kwa sababu wewe ni sasa hivi ushakuwa mkubwa, unajua maisha yako yanaenda wapi na wewe ni nani sasa hivi unajitambua. Kwa hiyo unapoenda huko ndo njia zako ndo ulivyopangiwa na Mungu. Hmm. Mpaka hivi sasa tunavyoongea una jumla ya tatuu ngapi ukizihesabu kwa moja moja kwenye mwili wako? Moja moja <laughs> niko na tatuu nyingi sana ila hapa bado sijamaliza kuchora tatu. Yes. Zinafika ngapi kwa haraka haraka? Kwa haraka haraka niko na tatu ishirini. Zote za Diamond? Ndio. Zote za Diamond ya yangu moja. Mm. Eh, ila bado mimi ninachotaka kukifanya cha mwisho naambia watu wote wajue. Nataka kukifanya cha mwisho ambacho ni finish kwangu kuchora tatu. Nataka nije nichora albamu ya Diamond. Yes. Hiyo umeshaipangia na sehemu ya kuichora? Na hela nishaiweka. Kila kitu. Yaani akiachia hata sasa hivi naenda kuchora. Wewe unisubiri album tu? Akiachia yaani akiachia album, swala mkono wao una tatu. Mm. Eh, hapa nimeandika Chibudenga. Ila mkono huu na naandika hapa my album, afu nyimbo zote nazichora hapa ila kwenye album unajua kuna nyimbo pendwa. Kuna nyimbo kali inakuwa ni moja. Umeona kama alivyotoa A Boy from Tandale kulikuwa na nyimbo nyimbo moja ambayo niliona kali sana ni African Beauty. Kwa hiyo ingetoka sasa hivi African Beauty ninge ile verse, verse ya pili ile ninge ningeandika hapa. Kwa hiyo hapa akiacha album nyimbo zote nitaziandika huku majina ila verse moja nitaandika hapa kwa, kwa albamu yake atakayoachia. Umeona? Ndio hivyo yani. Ndio iko hivyo, iko hivyo yani. Yaani hilo ni jambo ambalo lipo na hela ipo. Kwa hiyo mchora tatu, yani mchoraji tatu yoyote yule ambaye anajua anajua kuchora vizuri, anajua kuandika maandishi vizuri, Diamond akiachia album nifuate nifate kwenye akaunti yangu mimi ya Majaliwa Platinums. Ni DM, nitakupa namba yangu, utanifuata, nitakupa hela yoyote unayotaka. Uchole tatu. Diamond Platinumz bila shaka umeisikia hiyo albamu yako ndo inayosubiriwa kuwekwa tattoo hapa, lakini unajua kuchora tattoo sio viz, sio vizuri katika misingi ya kiimani. <laughs> Kweli najua, najua ila kipenda roho. Imani ni imani, ila huu ni mwili tu, huu ni mwili, ila tatu yani mimi na, kwa sasa hivi nachokitengeneza mimi ni uhalisia wa maisha yangu, kwa sababu mimi sasa hivi mimi najiita gazeti la, la, gazeti la Diamond na Wasafi kwa ujumla. Yes. Kwa hiyo chochote mara mimi nilichokuwa nakipanga mimi hata magari anonunua Diamond akina magari Rolls Royce ile Cadillac sijui ndo Cadillac <laughs> sijui nini zile magari anatoa Marekani huko magari yake majumba yake yote yani nitaka niachole mbuli kwangu ningekuwa na uwezo ningeachola yani Diamond kafanya hivi kafanya hivi Diamond kaenda hapa kaenda hapa ningechola vyote ila uwezo sina Ulishawahi kujua lakini kama yapo madhara ya kuzichora tatu nyingi katika mwili? Hizi tatu ni za kufutika au za kawaida? Tatu zangu sio za kufutika jamani. Sio za kufutika au za kufutika? Sio sio za kufutika. Na, na yani mimi tatu kwanza tunaona hata hizo zimefifia fifia hizo za Wasafi. Za Wasafi TV za Wasafi FM. Yaani najilaumu ni vibaya sana. Eh. Kwa hiyo jambo mimi nalipenda yani Yaani mimi sijutii sijutii ili jambo nalolifanya. Ulishawahi kuchunguza kama pengine kuna madhara ya kuchora tatu? Yapo mengi sana yapo mengi sana. Na unayajua? Nayajua. Ambayo ni tatu iko na madhara mengi. Hizi hapa zinawezekana wa kuvimba, unaweza kupata kansa, unaweza kufanya chochote kile ukapata. Ila kwa mimi mimi ni fans number one kwa Diamond. Kwa mimi anachokifanya Diamond sasa hivi, mnana najua hapa ni albamu anaoacha Diamond itakuwa kubwa sana, itakuwa ni albamu ya dunia. Umeona, kwa sababu itakuwa albamu ya dunia na mimi nitakuwa nayo unaona. Kwa hiyo mi, na mimi vile vile ni na promote kazi ya brother na support na napenda watu wote waendelee kusupport, wasimchukie Diamond. Kwa maana hiyo umejiandaa kwa chochote kile kitakachotokea. Yes. Neno la mwisho kabisa, kupitia maisha yote haya na kuwa karibu na Diamond Platnumz, kitu gani ambacho kwa wewe sasa unaweza kusema hiki ni kikubwa zaidi kimeongezeka kwenye maisha apart from maisha ambayo ulikuwa nayo mwanzo? Heshima. Mm. Yes, heshima ipo sasa hivi. Mm. Walikuwa wananicheka mimi. Sasa hivi wanakuja hapa ofisini, da mdogo wetu vipi? Yaani heshima ipo sasa hivi yes. Mm. Eh, kwa sababu sasa hivi mimi chochote kile cha Wasafi kikitokea show nini nini lazima nipigie simu. Kukiwa na kiingilio cha milioni kumi, milioni hamsini, milioni milioni mia, mimi naingia bure. Na mimi na timu yangu. Kwa hiyo nikiwa hata nawatumia huko tunaingia. Eh, iko hivyo. yani. Mimi najivunia kuwa hivyo. Kabla hatujamaliza kuhusiana na kile kifaa ambacho kilipotea ofisini mpaka ukapata kesi ukawa na mastresi kibao mpaka siku ambayo unakutana na Diamond ukiwa na kesi ikiwa mahakamani. Ile kesi iliendeleaje? Nilipofika kituoni nikampigia Diamond simu, nilipompigia Diamond simu akaongea na mpelelezi. Akasema huyu ni mdogo wangu na kesi nitasimamia mwenyewe. Umeona? Kweli ile mpelelezi naye tukaenda naye mahakamani katoa ushahidi kusema kwamba kifaa dogo huyu hapa wanamuonea sio ajaiba. Umeona? Kesi kweli damu akasimamia ile kesi kaje kafutu. Mwana na mimi nikaendelea kuishi maisha yangu kama kawaida. na kidogo kupambana mambo yangu mengine. Kwa maana hiyo kumbe kesi ya ulikuwa haujaiba kweli? ndio nilionewa ile kesi. Mm. E, kesi. Lakini kifaa kilipotea kweli? Kesi kifaa kilipotea. Ila nilikuwa nimesingiziwa ile swala la kusema kwamba nimeiba nimeenda kukiuza sio kweli. Kitu ambacho nakiona cha muhimu sana kwenye maisha yangu ni Diamond kunijua Yes, mm. eh, kunijua mimi kama mdogo wangu ananikubali na yupo sehemu fulani na anaishi sehemu fulani na akiwa na shida akiwa na shida kitu fulani yani akiwa na shida kitu fulani mimi natakiwa nifikishie hichi. Kuna kingine chochote ambacho amewahi kukitoa kwako zaidi ya ile milioni moja? Ndio, vitu vingi sana. Yaani pale nimefika kufungua ofisi hapa mm. ni ni uwezo wake Diamond. Yes. Neno la mwisho kwa wanaokutazama ambao wameusikiliza mkasa wako mwanzo mpaka mwisho. Neno la mwisho kuambia, mimi nataka niwaambie kwamba mimi nilikutana na Diamond mwaka jana mwezi wa kumi na huu hapa ni mwezi wa kumi mwezi hapa wa kumi tarehe kumi na nne na birthday yangu ambayo ni siku nilokutana na Diamond, afu ndo ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hiyo hiyo hapo ni siku yangu ya sherehe, yani nitafanya kama zitakuwa sherehe mbili hapo zitakuwa keki kumi. Kuna keki tano za Diamond ambazo amenunua yeye mwenyewe na kuna keki zangu zingine nimejawa na marafiki zangu. Kwa hivyo vitu vyote vipo tayari sasa hivi. Kwa hiyo nahitaji yote ambaye atahitaji kuja ku celebrate pamoja na mimi, kuabekei pamoja na mimi, kuruka pamoja na mimi, karibuni sana. Ni wapi location? Hiyo tutafanyia, kuna sehemu inaitwa Maua. Ukitaka kuja nifuate kwenye akaunti yangu ya Majaliwa Platinums, ni DM, nitakupa namba zangu za simu, nitakuelekeza, tutaonana. Bado siku tatu. Kiingilio? Hakuna kiingilio.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 kwanza kuipata exclusive hiyo itakapokujia. Sina la ziada, nyuma ya kamera aliyewezesha wewe kuipata exclusive hii anaitwa Haruna. Bye bye kwa sasa.